ja que s'ha també interessa. I per què hi ha molts informes que no es mostren a, a nivell públic? Tots els informes que vulgueu, jo estic disposats, hem fet a la pàgina web un apartat de, trans de transparència, som els primers... El GOP fa molts mesos que ha de revisar uns informes. Pues, en el voler estic disposat, no, no, jo no penso discutir ni no sé avui, però en el voler, els qui vulgui, podeu demanar cita en jo, i els informes que siguin públics i que no es puguin mostrar sense cap inconvenient de tema legal estan a la vostra disposició perquè són dels ciutadans, tots aquests de l'administració. I podeu tenir també molt... I, i, i meua també, és de tots. No, no, he, no he vingut aquí a discutir però volia aturar perquè crec que tinc una preocupació. Gràcies ser el temps, gràcies. crec que era el meu deure, aquí, encara que m'apiteu, que també... No. És, en la vostra manera de reivindicar... De tota manera, recordar això, que la reserva de la biosfera s'ha de cuidar, i projectes estem, com, els que, estem. com els que vostès han fet no és cuidar la reserva de la biosfera. Bueno, està dissenyat. Està dissenyat. la Està dissenyat. Estic a la seva disposició. Perquè no estic aquí per xerrar amb vostè. Moltes gràcies. A la... Perdoni. A la disposició vol dir...